By far the most powerful chip that we have ever created。今天的发布会看下来，真的是血脉喷张。本以为苹果今年在公布完 iPhone 12系列就不会有什么大动作了，结果没想到，2020年的苹果重头戏竟然是在今天。 这次发布会上，苹果公布了基于 ARM 处理器构架的自研芯片 Apple Silicon M1，并且一口气发布了三款基于 M1 芯片的电脑。苹果的 M1 芯片是一颗集成了处理器、显示芯片、I/O 芯片以及安全芯片和内存的 SoC System on a Chip，基于五纳米制造。从发布会的介绍来看，M1 的封装方式与 iPad Pro 上的 A12X 类似。 将内存颗粒也封装在了核心上，这么做的好处是，可以降低内存的延迟，并提升内存带宽。当然了，集成度这么高的芯片，良品率肯定是一个问题。那么这些成本肯定是要通过售价的方式转嫁到消费者头上的。不过买苹果电脑的人，谁会在乎售价呢？M1 芯片的 CPU 部分采用了大小核设计，包含四个高性能核心和四个高能耗比核心。 其中的四个高性能核心共享十二兆二级缓存。要知道，同为 ARM 构架的高通旗舰处理器骁龙八六五的共享二级缓存才只有区区的五百一十二 KB，而英特尔的 x 八六平台十核心旗舰级处理器 i 九幺零九零零 K 的共享三级缓存也才做到了二十兆。M 一芯片的四个高性能核心共享十二兆大容量缓存，给我一种 AMD Zen 三处理器的即视感。 在处理器内核构架不变的情况下，大容量缓存往往是最容易带来性能提升的。而另外的四颗高能耗比核心共享的四兆二级缓存也相当可观。GPU 部分，M1 芯片搭载了八核心的 GPU。从发布会的介绍来看，似乎每个 GPU 核心拥有十六个处理单元。八核心的 GPU 有着二点六 t f l o p 的浮点运算能力。 这个浮点运算能力量化到桌面级显卡的话，大概相当于 AMD 的 RX 五六零和 NVIDIA 的 GTX 九六零。作为集成显卡来看，这个浮点运算能力的确恐怖。要知道，叉八六平台的 Intel 十一代酷睿处理器搭配的旗舰级集显 Xe-ARIS 的浮点运算能力也只有二点五 teraflops。当然了，浮点运算能力只能作为衡量 GPU 性能的一个方面。 具体的性能如何，还得看真机的跑分。从参数上来看，这次发布的 M1 芯片有点像是 iPhone 12上的 A14，或者三代 iPad Pro 上的 A12X 的大幅改进版。借鉴了 A 系列芯片的设计理念，比如 M1 和 A14 两款芯片同样拥有十六核心神经引擎，CPU 部分同样是高性能核心和高能耗比核心搭配的大小核设计。 两者同样在 SOC 中集成了 s p 等，基于五纳米制造。不过，从这是苹果发布会的数据来看，M1 芯片的集成内存颗粒的方式，则更像是三代 iPad Pro 上的 A 十二叉。系统层面，代号为 Big Sur 的 macOS 在系统层面上对 M1 芯片进行了优化，比如电脑可以瞬间从睡眠状态点亮，更顺滑的使用体验。 更优秀的电源管理等，而苹果第一方软件也对 M1 芯片进行了各种适配和优化。不过让小富好奇的是，第三方软件比如 Adobe 全家桶等生产力工具，在 M1 处理器上的运行效率和稳定性将会是如何？为了弥补暂时没有第三方软件支持的尴尬 b i x u r 可以直接运行 iOS 版软件，也算是一种解燃眉之急的办法。 毕竟，苹果的 iOS 设备使用的也是与 M1 一样的 ARM 架处理器。这次发布会中，苹果一口气推出了三款基于 M1 芯片的电脑。不过，从配置来看，大多是换皮产品，硬件配置上大同小异。分别是无风扇设计的 MacBook Air、小尺寸桌面主机的 Mac Mini 和作为生产力工具的13英寸 MacBook Pro。在发布会中。 苹果宣传搭载 M1 芯片的 MacBook Air 采用了无风扇设计，并且苹果也将无风扇设计宣传为优点。不过，我是持保留态度的，毕竟处理器过热降频导致性能下降这种事，在有风扇的 MacBook Pro 上又不是一次两次了，更何况无风扇的 Air 呢？续航方面，苹果也宣称 MacBook Air 的续航时长达到了新高。 不过我认为这主要是基于 ARM 处理器优秀的低功耗设计，和苹果本身的产品设计并没有太大的关系。其实这代 MacBook Air 可以认为是一台集成了键盘的 iPad Air，不过考虑到九百九十九美元的起步价，隐隐还觉得有点性价比呢。至于小尺寸的桌面主机 Mac Mini，我倒是没想到苹果这么快就可以从开发版发展成为实物。要知道。 苹果今年六月才公布了基于 A 十二 Z 的开发版 Mac mini，时隔不到半年，基于 M 一芯片的 Mac mini 就直接上市了。考虑到一款处理器的设计时长往往需要一到两年的时间，这个速度的确是快得吓人。这台 Mac mini 可以理解为加装了散热风扇，并且去掉了屏幕和键盘的 Mac Book Air。苹果甚至自己都在发布会中说，散热风扇释放了 M 一芯片的性能。 可以让 Mac Mini 在高性能下长时间运行。我隐隐有点觉得 MacBook Air 做成了无风扇设计是苹果故意为之。新 Mac Mini 售价六百九十九美元起，应该是搭载 M1 芯片的电脑中最有性价比的一款了。想尝鲜基于 ARM 处理器的苹果电脑的话，小夫我认为可以考虑购入 Mac Mini 了，毕竟性能更强，价格更低。 而基于 M1 芯片的十三英寸新 MacBook Pro，基本就是带风扇的满血版 MacBook Air 的。毕竟 M1 芯片的 TDP 只有十瓦。这么看的话，这款使用了 M1 芯片的 MacBook Pro 终于可以摆脱过热降频的通病了。没准性能还会高于同芯片的 Mac Mini 呢。不过一千二百九十九美元起的售价，多多少少有点小贵。再加上第三方软件目前适配成谜，可能暂时销量有限。 其实，在看到发布会介绍 MacBook Pro 的时候，我还挺好奇苹果要怎么介绍这款产品。毕竟已经在前面发布的两款电脑中将 M1 的各个功能吹了两遍，没想到在 MacBook Pro 这端，苹果竟然还能把同样的话再讲第三遍。看来重要的事情要说三遍这个定律是全球通用的。十五年前。 苹果抛弃了精简指令集的 IBM Power 处理器，转而使用英特尔 X86 处理器。而今年，苹果似乎打算一步步放弃使用英特尔处理器，转而投向 ARM 的怀抱。真是风水轮流转呀！其实早在2012年，微软发布 Surface 平板电脑的时候，就尝试着推广支持 ARM 处理器的 Windows 系统。只不过由于当时 ARM 版 Windows 的局限性。 无法运行普通 Windows 程序，最后导致 ARM 版的 Windows 和第三方软件可用，项目也就不了了之了。而在两年前，微软又一次尝试着推广基于 ARM 处理器的 Windows 10笔记本电脑。虽然这次微软通过类似虚拟机的方式解决了 ARM 处理器运行叉八六软件的问题，但是由于虚拟机的特性，导致软件运行效率低下。 实际产品也大多是雷声大，雨点小，叫好不叫座。由于 Windows 相较于 Mac OS 更开放的属性，往往导致鲜有第三方软件厂商愿意花费人力专门为 ARM 版的 Windows 单独开发一个软件，而 Mac OS 则不同，Mac OS 有着相对封闭的生态圈，这样第三方软件厂商可以花费更少的时间来解决软件对 ARM 处理器的适配问题。此外， 苹果在十五年前转换硬件平台的时候也积累了不少经验，相信这次全面过渡到 ARM 平台应该会更流畅。从发布会看来，Adobe 的 Lightroom 今年年底就可以推出支持 ARM 处理器的版本，而 Photoshop 等软件则要等到明年。不过，软件的运行效率和稳定性还未知。 小福我认为，第三方软件想要完美适配 ARM 版的 macOS，可能还需要一至两年的时间。此外，M1 芯片的高级程度也未必是一件好事。高级程度往往对应的是难维修、损坏及报废的现象，可能在苹果的产品上越来越常见了。而这显然也与苹果一直标榜的环保和可持续性背道而驰。那么本期节目就到这里了。 如果您喜欢我的视频，记得点赞分享，让更多观众加入到对苹果 M1 芯片的讨论中来。如果您喜欢我频道的其他节目，也不要忘了按下订阅按钮，开启小铃铛，第一时间接收到我的更新通知。我是小夫，我们下期再见。呃 w h a stop, hang on, wait, uh, one more thing. Hi, I'm a v c Is there time for questions? Good, 'cause I have one. Why? Why? Why make all these advancements? What's the point? right? Oh, you're so quiet now. Look, I'm a machine. I'm proud of it. That's my fan. Longer battery life. Plug it in. Where are you going? Just plug it in. Fast. I'm fast. I'm still fast. Check it out. Still got it. PC. Still got it. I've always been there. I always will be. Fast. Okay. My battery's drained. I gotta go plug in. Good luck.